Сейчас надо работать над тем, где наши спортсмены будут соревноваться. И что они от этого будут иметь. Но не ориентируйте их на миллионные заработные платы. Их не будет. И слава Богу. Все должны понимать, что деньги должны быть заработаны. Будет результат, будем платить. Но, еще раз повторяю, каждый спортсмен должен быть патриотом. Почему он не боится выйти э, на улицу с гербом э, белорусским? Почему? Потому что он гражданин нашей страны. Он гражданин. Ему пофиг это все, что ему там скажут и так далее. Он послушал, отмахнулся и пошел дальше, потому что он настоящий. А если у кого-то коленки дрожат, то не надо. Надо сейчас уходить. Уходите. Их вон хватает. От международных этих шпионов целая кодла вот даже в нашей Украине там мы же их видели, 12 человек, 12. Ездите, смотрите. Нет, надо было шпионить еще и пакостить э, Беларуси. Ну, вот сейчас выкинули, знаете, с украинских этих подкрышников, которые сидели под дипломатическим прикрытием. Поэтому хватает проблем других. И если вы хотите работать, работайте. Вы знаете, что делать. Начинайте делать. В противном случае вы работать не будете. Все. Я вам сказал, хотите работать – работайте. За мной не заржавеет. Будет результат – вы будете всегда в почете, уважении и в материальном отношении. Мы в любых сложных ситуациях найдем средства, чтобы поддержать и тренера, и спортсмена, если вы хотите. Имейте в виду, в тяжелейшей ситуации вся Европа, вся Европа, вот спичка и все вспыхнет. Поэтому нам надо в этой ситуации каждому на своем месте собраться и выдать результат. Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, пригласили из океана, и ему начинают пичкать. Давайте создадим миротворческие силы 1100 и уведем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это Третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером. Мы даже не успеем писнуть. Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну, за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата. Поэтому ситуация очень серьезная, очень напряженная. И мы это должны видеть и понимать. Поэтому давайте, мужики, засучиваются рукава и начинаете работать.